હેલો ભંગાર એ ભંગાર રજા ભંગાર રજા લોઢા પતરા રસનો ભંગાર તૂટેલા ફાટેલા ભંગાર હોતે દેજા ભંગારા નકામી વસ્તુ ભંગાર લોઢા પતરા રસનો ભંગાર સારો ભંગાર એ ખાલી લોઢા પતરા રસનો ભંગાર દઈ જાઓ ભંગાર દઈ જાઓ ભંગાર દબા હોતે દેજા કોઠા ફાટેલા તૂટેલા ગોદરા ફાટેલા દેજા હા કચરો ઢોલો ભંગાર વાળા આવી ગયા આલો ભંગાર દેજા ભંગાર હાલો ભંગાર ભંગાર ભંગાર હાલે હાલીને થાય પણ કોઈ ભંગાર દેવાનું નથી આવતું આ ગામમાં નહીં હોય ભંગાર હોય ને હુઈ ગયા હતા હે પૂતા હોય ભંગાર તો હોય ને હુતા હોય અટાણે હા અટાણે થોડા હુતા હોય અને તું ભંગાર લેવા જાય ને બાયું ને દેખીને ક્યાંક ભાવ બગાડી દો ન બગાડું નો હું કહું એમ જ બોલવાનું હું કહું એમ જ વજન કરવાનું વજન વજનમાં કટકી કરવાની છે થોડીક ઓછું કરી કંઈક વધારે કરી હા બસ હો હા હજી પડકાર નાખી કોઈ ભંગાર દેવાનું નીકળશે ને એના જ પડકારો નાખે ભંગાર દેજો ભંગાર તૂટેલા ફાટેલા ગોદડા ભંગાર દેજો ભંગાર લોઢા પત્તર દો ભંગાર ભંગાર આ ભંગારનું શું કરવાનું ભંગાર રાખવાનો છે મૂકી દે આ ઓલો ડબ્બા બનાવવા વાળો આવે ને એના લોટના ડબ્બા બનાવવા ઢાંકણા નખાવા મૂકી દે હેઠા પણ આ હાગો કાટી ગયો હવે તો આને વેચો પણ કાટી ગયો તેમાં પ્લાસ્ટર ઓલું કરી દે હે રેવા દે પણ ઉલારા મારતી તારું આલે ને તો તા ઘર વખરી દઈ દે એમ છો પણ તું આમ જો એકવાર જો ખાલી તે કેટલો ભંગાર ભેગો કરે આ ભંગાર વેચીને કઈક નવું લઈ લે તને ખબર નથી પડતી પણ પૈસા આટલા ના દે આના ઈ જેટલા દે એટલા આ હાચીસ તો તારું આમાં શું આવશે તારો હગોળો ડબ્બા વાળો આવે ને લોટના દોહક ડબ્બા થઈ જાહે ઢાંકણા સડા દે આ ફાટે ને હું ડબ્બા એ હાંધી દે હે હું હવે ભંગાર વાળો આવશે એટલે હું ભંગાર દઈ આવવાની હું હું કઈ તારું સાંભળવાની નથી બધું ભેગું પાણી તારા હગા પાંચ પાંચ રૂપિયા એક ડબે દહી એમાં હું ભેગું કરી લઈ તું કોઈ પાંચ રૂપિયા નો દે દસ રૂપિયા દે આ તો દઈ દેજે બાપા તે કાવડા ડબ્બા સિવાય કોઈ લેતી નહીં આમાં હું એમને જેટલો ભંગાર દેખાય ને બધું દઈ દેવાની છું આ જો આ બધું પણ પૈસા હારા દે તો દેજે બોલો ભંગાર દેવાનો છે હા ભંગાર કઈ ના ના હવે કઈ નથી ઘરમાં હે જોતું હોય કેતો હોય લોખંડ પ્લાસ્ટિક નું કઈ છે કઈ નથી પ્લાસ્ટિક નું લોખંડ નું તો આના હાથ રૂપિયા કિલા ના હે તું તો કેતી હતી ને એ તો કર દે દહ નહીં કર દયો હાથ રૂપિયા ભાવ છે હાથ રૂપિયા પેલા સ્ટીલ ના એલ્યુમિનિયમ ના પ્લાસ્ટિક ગમે હાલશો પંદર રૂપિયા પંદર રૂપિયા ડબ્બા ના દેવા જ નથી મારે સાત રૂપિયા માતા પણ આ પંદર રૂપિયા કે તમને કહો પંદર રૂપિયા એ તમને જોઈને ભાવ કે કે પૈસા ભાવ બકા ભાવ હે ભંગા લેવો છે નથી લેવો ભંગા લેવો છે તો વજન પ્રમાણે ભંગા લઈ અમે જોઈ તાખરો પડતો બીજા લઈ આવો હોય તો લઈ આવો નથી પણ હવે કાંધી ઉતાર દઉં તો થાય તને કામ ના હે નથી તૂટેલા ફાટેલા ગોદડા ગોદડા ફાટલા હોય તો દેજો તમને એ બધું રાખી આનું જોઈ સાજો આ બધા સાત રૂપિયા કિલો જોઈતા ખરો કટલાક થાય પણ અને ક્યાં પાણી વારવા ગયો તો તારા ગોઠણું થી એ પાણી છે એ પાટલું તૂટેલું છે કઈ કેને હાસો નિયમ તોતા પ્લાસ્ટિક નો કઈ નથી આ પતરા કરતા એનો ભાવ વધારે બાર રૂપિયા લોખંડ નો અઢાર રૂપિયા હા અલગ અલગ ભાવ હોય ધડકાય રાખો ધડકા નો રાખે આ રાખે કોથળા ને ઉજા રાખે ઓલા દઈદેન ડિલિવરી ના સહજ ધડકા પડ્યા એ નથી દેવાય તારો હકો હા આવે છે એમાં ભલે નાખાય તો હા કંધારી ના આ ગોદડે તને થોડા કોઈ નવા દે આ તમાર દેવાનો છે ભંગાર દેવાનો છે પણ એ 7 રૂપિયાના કિલામાં મન ખબર ના પડે એક ડબ્બે કટલા એ આ ડબ્બો ઈ ફોરો તો આ ડબ્બો છે ને 10 રૂપિયાનો થાય વજન નહીં છે બી હા તો બોલે 10 રૂપિયા 10 રૂપિયા કેતી 10 રૂપિયા દે દઈ દઈ દસ રૂપિયા નથી દેવા ત્યાં ડબ્બા છે હું પંદર રૂપિયા આપી હું પંદર રૂપિયા તો પંદર રૂપિયા દેતો તું જો તને કીધું આયલે તો આવેલું પ્લાસ્ટિક નું લઈ તું ડબ્બા લેવા ડબ્બા નથી દેવા 10 રૂપિયા દસ રૂપિયા ડબ્બા આના તો 2 2 રૂપિયા આવે આ તો કે કાઈ પાણી ભરા ફ્રીજ માં મૂકવા ચાલે મૂકી દે નથી દેવા 2 2 રૂપિયા જટુ હું મારે અમે જટી જઈ 2 2 રૂપિયા થોડા કઈ બોટલા દેવાય પાણી ફ્રીજ માં ભરવા થાય લેવરો હાલી નીકળો લે રૂપિયા ની બોટલ લીધી એ પાંચ રૂપિયા બોટલ દેવી જાઓ પાંચ રૂપિયા ખાલી આને દઈ દે હાચું કહું તું આમરો આઈ થોડો આમરો ન્યા જા ન્યા તું હાટું કોણ ને જા અને બાઈક કામ નો પણ મારી લઈશ તું એને આંબળો ગુડા નહીં મારે કુટાડે એમ બે જોતો પાંચ બોટલ ચાર બોટલ હે પાંચ રૂપિયા એક બોટલ દેવી ના ડોબાના પંદર રૂપિયા આ ડોબાના હા તરું તો નથી જો ને તારા વગરનો જ છે તારા જેવું આને પાંચ રૂપિયા આપી ભરવા થાય આમાં ઢાંકણા આમાં આમાં યા ક્યાં તારા બાપના વિવાહ થાય આમ જો આમાં હું હરું દેખા હું હરું હોલ ભલે હું હરું દેખાય લાય તારું મોઢું ચિત્રાવ દેજે ને તારું હાલે આને દઈ દે દેવા હોય છે પેલા તો છે ને તમે તમે આ કોણ છે એમાં નણંદ ને દેવા કે નહીં દે ને બાપા પણ એને કે પંદર રૂપિયા દે પંદર રૂપિયા દેવો પંદર માં હું તો નહીં રાખું આને કયો તાજો પણ મોઢું કેમ કરે એક તો પહેલેથી જ આમ મોઢા અણહાર નથી ઈ 15 માં ડબાની તમને લઈ જાહે ઘડીક વાતો કરશો તો હવે આવાને તો હું વેસ્તી નાખું ને તઈ તેડવા આવે તે ખબર પડે કે મને વેસ્તી નાખો ઈએ આ ડબાનો ભાવ નથી કેતો તમારો ભાવ કે હાલી હું નીકળો છો આમ આવા મરી ગયા ડબ્બા ના દેવાય તું અહીંયા હું હાલી નીકળી ડબ્બા બાય એવા તો આ 15 માં મંડાઈ ગયો ને કે અમાર બાપ હાથ રૂપિયા મહેનત કપતા તમને કહું કઈ હોય તો દેજો કોથરા જો કઈ હોય તો દેજો કે બધું લઈ જાય જો હું કે એટલે કઈ હોય તો દેજો પોતરાક બોતરા નથી આ ડબ્બા દેવા છે ખાલી એક કામ કરો ડબ્બાનું ઠીક આને લેતા જાઓ ભંગારમાં ભેગી અમે હું મારાને ને પૂછવાનું હોય ભાઈ તો પૂછે તો કઈ કે ભંગાર માં હું બીજું હું મફત લઈ જાવ ને હું આમાં ખાવા પીવાના પૈસા દઈ ના ભારે પડું બીજું હું હવે આ ત્રીસ વર્ષની થઈ હવે તો ક્યાં ખગાઈ ખાવી જવી જોવી ને એ અમારો પ્રશ્ન છે અમે તો ભંગાર લઈ આ ભંગાર છે આ ભંગાર ભંગાર તને ના ખબર હોય ભાઈ ભંગાર માં જાય માગવા આવી ગયા તું લઈ લે તો એ આવી ગયો ભેગી માગવા તાર ભેગી તમને કહો તમારે બે ને આ નણંદ પોતે ને ભરતું નથી લાગતું કા નથી ભરતું તારે કે ને નહીં મારે ને આને ભરે જ નહીં કેમ કે ખખ લેવા દેતી નથી મને આ ક્યાંય હા લાગ્યું મારે એવું જ કરવાનું લાગ્યું એવું એક આ ભંગાર ઇન્ડિકારી તારે તો રાખ હાંસો હોય છે ભંગારના રૂપિયા થોડા કઈ આવે ભંગાર દેવાય હું આ ઘરે ઠપા મરાય આ મેમ ને નીકળતા છું ગામો ગામ ના દે આવો તો આખું ઘર ભર્યું ભંગારનું છે ને કઈ કઈ થાકી ગઈ કાંધી ઉતાર દે કામ કરતા ડોહા તો અમાર બોલેરો છે આખો ભરી જાય હા તો લઈ જાવ લઈ જાવ કેટલી ભંગાર ભેગો કરશે બાપના ઘરેથી કાઈ નથી લઈને આવી બાપના મને લાગે તું અમારી કોઈ વીણી ભેગો નથી કરતી આના બધા ઘરના કરે લુખીના પેટના ભંગારું ને દઈને કરું હું હતી મારા બાપને કરતા ઘણું જોયું તો અહીંયા આવીને ભૂખ કેવું તાર ગામ કેવું મારા બાપાના ગામ આ પડખે નું તું મરી ગયા ભંગાઈ પડી અહીંયા હેઠો પડી ને તો તારો બાપા અહીંથી લઈ કોણ જાય બીજું બધું જોઈ તને જોઈ ઈ કેમ આમ આગા પાછો થવા માંડે અમારા હે આને જોઈને બધાય આવું કરે છે નામ બોલે હું કઈ જીમ ટીમ થોડી છું વાળા રાઈડ દે મારાથી થી ટોકી લટુડી પટુડી થઈ ગયા તો આમ ગલી ગલી થી આમ બધી સમજે તો મૂંગો મારી જાને નકર નકશો ફેરવી નાખ આ આ આટલી બધી કવરાવે હવે આને કે ખવડાય કરી નાખો બસ તારી દોહી નો થાવું તા જોઈ ને દોહ માગ આવ્યા દઈ ગયો ને પણ નથી રાખતા આને કદરૂપી જોવ ને એકતા આ જોતા આમ કોઈ રાખે બોતડા જેવું હે કઈ કામે નથી થાવત તમારી હગાઈ કઈ થઈ ગઈ મારી હગાઈ ઓલો ભલા મોરબી કે દી તણાણું હા બસ મોરબી આમ તણાણું હું આમડી તણાઈ આવી ખેંચી નથી લઈ આવ્યું તારા ભાઈ ને હાથ એક નો હરખ હતો મારા ભાઈ ને હાથ એક નો હતો ને તારા મા બાપ ને હાથ એક નો હતો ને હચવાતી નહોતી એટલે વરાવી અમારી મારા બાપ ને હું ભાગી નહોતી જાતી એમની વસ્તુ હોય ને વસ્તુ એ અમુક ટાઈમ થાય ને પછી માણા એનો વહીવટ કરી નાખે દઈ દે ફાંસી મૂકી દઈ આને આને તમે ક્યાંક વહીવટ કરો તમારું નહીં હાલે હાલે તમે એને શીખવાડો શીખવાડો આવી શીખામણ દો હું તમને ભારે પડે એ 30 ની માથે કંઈક એક વરસ થયું દોહ માં ગાયમાં છોકરી જોઈને વયા છે પણ જવાબ જ ના આવે હા ન કર ના હમ છોકરો ભંગારમાં કમાય મલક બંગલો બનાવી લીધો એક તો બોલેલો છે ભંગારનો ઘરનો ફરી ગમે છે જોતા ખરી ના ભંગાર્યો ભંગાર્યો તારું ઘર મંડાજ્યું અંદર ઘો જાય મારે અહીંથી તને હું નડું છું કે ભંગાર ભેગું ગોઠવાઈ જાય તારે બધો ભંગાર નીકળી જાય એક ભેગો ડબ્બા હોતો આય હા ભંગાર નીકળી જાય તારે એ મેડમ તો ભંગાર તો વેચી લે એસી વાળા અરે ભંગાર હાંધે અને આમ જોઈને કે આ આખી રાત ઓનલાઈન જ એ આવે ઊભી ભૂંડી લાગો આવા ભંગાર દેવાની વાહ થઈ રહી છો ઊભી તારા ડબલા ને ડબલ્યુ માગું તે નાખું ભંગાર તારો ડોહો કે એમ કરીને પૂછી લીધું વાંઢી છો અને આવા ખોજે ને ઘરમાં તારા ડોહા ભગાડીને વયા જાય ને ક્યાં ગોથ્યું તને અમે ભંગાર ભંગાર નથી દેવો એ તો વડા થોડું ઝીણું હાલે એ તો હાલી જાય આ અમે દેખાય નહીં તું જા ડબ્બા મૂક્યા કે માર થોબણું બે હું નથી જા આ ડબ્બા ઉપર જા તને હગાઈ નું મારું નક્કી કરવા બેહી તારું હગાઈ ની વાતું કરતા ભંગાર નું કરી હા જા ઓલા ડબ્બા લેતી જાજે એવું કઈ નથી ભલે નહીં તા અમે તા હે ને કરિયાવર ને ઘણો દેવું જો ચાલતી હોય તો હા વજન માં બેસી આના જેટલો તમે દેહું સામું ચોખી હા તું જ વહી જાય ને ભેગી મારો ભાઈ તો છૂટે તારા ભાઈ ને પછી કોઈ દેહે નહીં મારા ભાઈ હાટુ આમ ગોતી આ તો ડબ્બા મૂકે જા ડબ્બા મૂકે એમ કોઈ વાંધો નથી છોકરીમાં નામી છે આ તો રોગી આમ વાગો ના કરે તાર ડોહી માં જાજે ને ઓલી વાયડી ના પેટની સીરી શિયાર પેલી મીઠું બધે બે જાય હેઠો હું કાયમ ભોગું મને ખબર છે ઈવાડ્યું હોય ને સેને વાંધો નથી કામ બામ બધું આવડે તો હે ને એન ભાઈ અખની આવે ને એટલે હું એને વાત કરી એકાદ માગવા આવ્યું હું વાત કરી છોકરો કે મને તો લાગ્યો પૈસા વાળો હા ખોટા ફાખા માર દેવાય તારે તો ભંગાર ભેગો ભંગાર નીકળી આમાં આમાં ડોહી રે એમ નથી કરી ભંગાર ભેગો ભંગાર નીકળી જાય એ તો રહી જા આ એની વાહ લટુડીઓ પટુડીઓ હા પછી ભરીને ઓળી ગયા ફરવું ત્યાં બીજો બોટ ક્યાં ગયો એ ભંગારમાં એક જ આવ્યું હોય

તમને કહું થોડુંક પાણી પાવ ને ભંગાર તો તું હો તું અમારા ઘર માંથી જા એટલે અમારે શાંતિ બીજું કઈ તમે નક્કી કરો ભંગાર તમારે બે માં છે કોણ ભંગાર લેવો અમારે ભંગાર છે એક કામ કરજે પાછો આવીને ત્યાં હું બીજું બૂટ ગોતવા જા હું એક લેતી જા એના પૈસા એના પૈસા પાછો આવી આપણે હવે વેવાય વેલા થાય એમાં પૈસા ના જોવાના હોય તમે નક્કી તો કરી રાખજો પાછા બે બાજુ કોણ ભંગાર છે ભંગાર અમારા ઈ તું ઉપાધિ કરી ના કાલ પાછું અહીંથી ડબ્બા લઈને નીકળ હું વાત કરી રાખી અને કાલ હું બીજું બૂટ ગોતીને રાખજે બીજું કઈ નહીં નહીં હા હા દઈ દેવો હે દઈ દેવો હા દેવાની છે હાલે એ ડબ્બા તો દેતી જા ડબ્બા ન દેવા બોલ પાછું ગોતતો આવજે બેટા તને કહું આવું બૂટ પાછું ગોતતા આવજો ફોટો પાડવો ચાલે હા ઈ બી મને ખબર છે નહીં હો જો આમ જો હા તું લગભગ મને ભૂખ ભેગો કરી હા હું ભૂખ ભેગો આ તારી માં ભંગાર દેવાનું તો ન્યાર્યું તો દબા લેવાનું ન્યાર્યું એમાંથી નફો કરવા તારી માં હમું બે ફોહલાવી બૂટ ઉપાડી ગયું તું તારે ધ્યાન ન રખાય તું ધ્યાન રાખે તું ઓલી લટોડી પટોડી વાં જાતો તો ભંગારમાં દઈ દે તને બૂટ લઈ દઈએ આપણે આગળ પાછળ કાઢી આપણે ગામો ગામ ધંધો કરવો હોય અને આપણે બાયું વાયરી પાનારું હોય ભંગાર લેવા જાય તો બૈરાઓ દેવા આવતું હોય ભંગાર આવી આવી નજર ને આવી નીતિ રાખીને તો કોક ધોકાવી છે ગામમાં નહીં ગરવા દે હારા ભંગાર વાળાની નીતિ હોય આપણે માલથી મતલબ હોય અત્યારે માં હમું બૂટ લઈ ગઈ પંદર રૂપિયાનું એના કોણ દે બાપો દે લઈ લે પેટ મને નુકસાની કરેલી આવા નવા કરજે આવા નવા આવા નવા જા ન્યા લઈ આય ડબલા ડબલા ભંગાર લેવા નીકળો કે કાથી કોઈ ક્યાંય જાય તો નજર નહીં બગાડું અરે ભલી પાડી દે આગળ આમ આમ આમ લેતા ડબલા ના અને ઉપર મારી મોત થાય આજથી છે ને નક્કી કરી દે કોઈને ઘેરે ભંગાર લેવા ગયો ને તો નજર બગાડીને તો મરી ગયો સમજી લેજે આપણે ગામો ગામ ધંધો કરવાનો છે ઘેરે ઘેર જાવું એ માલે ના તું જાવ ઉપર